ayolini buzuqligini bilgan yigit bilan bitta xonada ham o'tirmang xonada man bitta tovoqda demayapman bitta stulda demayapman bitta xonada ham o'tirmang shu darajada nafratlanaylik dayyus bir hezala isbat bolalarni hazar qilaylik bunaqalardan bu oddiylashib boryapti bugun ushalib qolgan ayoli bilan yoki <clears throat> ayoli bemalol yomon yo'lda yurgan ayoli bilan xotini bilan yashab yurgan erkaklar qanaqadir oddiylashib qolyapti jamiyatda bemalol yuribdi o'rtoqlari bilan oshnalari bilan to'yda o'tiribdi shuni kelsa turib ketish kerak ki shu ishni bir rasvoligini his qilsin u shu ishni yomonligidan jamiyatda o'rnini yo'qotsin bu yo nasihat qilib o'nab qo'yaylik o'rtoq tanlashda ikkita narsani tanlash kerak yo o'rtog'imizni o'g'naylik yo yo'qotaylik ikkitadan bittasini tanlaylik ekan bu hozir chetda shunaqa bolalar o'tirgan bolalarga aniq yoqmaydi bilaman man masalan nasha chekadigan bolani yo'qat deyapman yoqadimi shunga qumor o'ynaydigan bolani yo'qat unaqa bola bilan o'tirma deyapman yoqadimi shu yoqmaydi chunki ichida uni shaytoni borda olloh qur'onda allazi yuvasvisu fi sudurin nas deganku <clears throat> sani qalbingda vasvas qiladi shayton deydiyu uni <clears throat> o'sha shaytonini gapiga kirib qo'yayotganligi uchun nasha chekyapti qumor o'ynayapti zino qilyapti falon bugun ha endi o'sha shayton mani gapimni to'g'ri aytyapti shu qori shuni gapiga kir demaydi e deydi u sanga deydi to'g'ri emas hech kim emas mani bir tiyinga olmasdirsiz yomon ko'rarsiz balkim arpangizni xom urib qo'ygan bo'lsam yo nimadir nimadir shuning uchun hazrati ali aytganlar gapirayotgan odamni o'ziga qaramanglar so'ziga qaranglar manga qaramang qachondir noto'g'ri ko'rish bo'lgan bo'lishi mumkin siz bilan bitta qo'lda yo salom bergan bo'lsangiz e'tiborsiz qilib qaramay o'tib ketgandir nimadir endi baribir hammada xato bo'ladi farishtada xato bo'lmaydi xolos deganim manga qaramang mani kimligimga qaramang lekin so'zga qarang har bitta gapimni inshaalloh dinimizda yo qur'on yo hadisdan yo ulamolarni gapidan dalilim bor mani faqat bir cho'zilib u bo'lmasligi uchun короткий ясный tushuntirish uchun shu oyat hadislarni tarjimasini uyga kelib er o'g'lidan so'raydi buving qani deydi tamom bo'lgani shu o'sha sani xotiningni qattaligini san bilmasang kim biladi bu ha man to'ydaman oshdaman o'l qiyomat mana shu bo'ldi degan qara o'zingga eringni parvarish qilib qo'y zo'r muomala qil qovog'ingni solma o'lyapsan ham tirjayib tur eringga xo'p degin boshingni ek kim gapiradi bularga mani qizimga siz gapirmaysizku va rasululloh alayhissalom sahobalarga aytib berdilarku bir ayolni eri uydan chiqib ketma deb chiqib ketdi shunda dadasi kasal bo'ldi xabar keldi erimdan so'ramaganman borolmayman dadangiz og'irlashdi borolmayman o'lim to'shagida borolmayman dadangiz o'ldi borolmayman tasavvur qiling dadasi o'ldi erimdan so'raganim yo'q deb borolmayman dedi shunga jannat bo'ldi deb aytdilarku bugunchi bugun uyga kelib er o'g'lidan so'raydi buving qani deydi tamom bo'lgani shu o'sha sani xotiningni qattaligini san bilmasang kim biladi ha man to'ydaman oshdaman o'ldi qiyomat mana shu bo'ldi degan biz qabul qildik u bag'ishladimi biz nimani qabul qildik uni hayotini ta'minotini finans qilishni qornini ustivoshini zeriksa aylantirib kelishdi zebi ziynatini u bizga topshirdi nima hayotini topshirdi biz chiziq chizamiz o'shanda yuradi ana ya'ni hayot farovon bo'ladi hayot chiroyli bo'ladi bugun o'g'lini uylab o'g'lini hayotiga qizini chiqarib qizini hayotiga aralashaverganlar ovora bo'lmaydi bu uzoqqa bormaydi bitta paypaq olishiga ham aralashaverar ekan bitta oilada ona kuyov bolani onasi shu darajada ekanki kuyov bola kirib va xotinim paypaq olib ber deyapti olib beraveraymi e, o'l endi shunchalik bir maydalashib ketgan bo'lsa endi so'raydi uyga borishda ona hurmatan so'raladi uyga borib kelsin maylimi shu o'lyotgandi reanimatsiyaga yotqizsam maylimi paypaqni ham so'raydim bu darajada bo'lmasligi kerak ota onalar bu ota ona degani bo'ldi u zalatoy degani emasda u ota ona degani faqat bola gunohkor bo'ldi degani emas ota ona ham oq bo'ladi bolasiga shuni bilib olaylik biz agar o'zini haqlarini berib qo'ymagan bo'lsa o'zini burchlarini bajarmagan bo'lsa ota ona nima bo'ladi faqat bola oq bo'lavermaydi hazrati umar nimaga tur yo'q deb turib dadani haydab yuborganlar bo'lmasa nimaga haydab yubordilar o'g'lini olib kiruvdi o'g'lim urdi deb o'g'li haqiqatdan ham uruvdi nimaga hazrati umar o'sha joyda ancha savol javob bo'lib turib oxiri dadasiga qarab tur yo'q olbatdan chiqarib yubordilar sabab u dada vazifasini qilmagan edi bolasini haqqini bermagan edi chiroyli ism qo'ymagan edi ollohni tanitmagan edi payg'ambarni tanitmagan edi qur'onni bildirmagan edi savob nima gunoh nima halol nima harom nima o'rgatmagan edi farosatni o'rgatmagan edi odob axloqni o'rgatmagan edi bolasini mol qilib o'stiruvdi mol usadimi egasini xuddi molni singari usibpaydi ha biz moldan nima farqimiz bor farosat odob axloq vijdon or nomus uyat hamiyat halollik to'g'rilik shu narsalar bilan biz farq qilamiz agar shu funksiyalarni olib qo'ysa undan nima farqimiz bor o'sha funksiyalarni bolasiga bermadi dadasini urdimi urdi shuning uchun bekorga dinimiz ey tarbiya qil tarbiya qil xudo xayr bergur deb bekorga aytavermaydi azizlar tarbiyasiz bola butun nafaqat o'ziga o'sha oilani o'zi uchun zarar bo'lsa battar bo'lsin edi qo'pol qilib aytganda mani tarbiyasiz bolam hammalaringga zarar sizni tarbiyasiz bolangiz bizga zarar jamiyatga zarar millatga zarar vatanga zarar xalqqa zarar musulmonni nomiga zarar shuning uchun loqayd odamni dinimiz yomonlaydi loqayd degani dunyoni suv bossa o'rdakka nima g'am deydiyu xuddi shuni odamlarni aytadi qizig'i yo'q u qonni to'ysa ichadigan chekadigan narsasi bo'lsa bo'ldi shishasi to'la nos tursa bo'ldi e qo'y olib kelmi deydi bitta otib dudkay bo'lib o'tiraveradi bu yaxshi emas bu ho'p uzr endi ichi ko'p gapirib yubordim shekilli duo qilaylik allohim parvardigoro hammalarimizni tavfiqda ibodatda hidoyatda o'zing bardavom qilgin suhbatlarimizni ilohim ta'sirli qilgin manfaatli qilgin avvalo bu joyda gapirilgan gaplarga o'zim amal qilay avvalo va eshitgan hammamiz birdek amal qilishimizni alloh o'zi nasib qilsin farzandlarimiz o'ylaganimizdan ziyoda eslik xushlik ibodatli bo'lsin kelajakda hammamiz bolamiz xalqiga vataniga diniga asqatadigan ummatga foydasi tegadigan bolalar bo'lib ulg'aysin ilohim allohim gunohlarimizni kechirgin ota onalarimizni gunohlarini kechirgin bilib yo bilmasdan gunohlar qilganmiz o'zing mehribon zotsan ana tavvabur rohim degan olloh man mehribonman tavbalarni qabul qilaman degan tavba qildik bundan keyin ham qilamiz allohim tavbalarimizni qabul qilgin bu suhbat bu o'tirish bu xursandchilikka sabab bo'lgan kuyov bola ukamiz baxtli saodatli bo'lsinlar qo'sha qarisinlar kelajakda ko'zlarini quvontiradigan o'zing rozi bo'ladigan solih soliha farzandlar bilan o'zing siylagin parvardigor bu kelin kuyovlarni dunyoga kelishlariga sabab bo'lgan ota onalarini tanijonlarni sog' qilgin ko'p yillar farzand nabira chevaralarni ko'rib bularni rohatini ko'rib duogo'y bo'lib yurishdan allohimiz nasib qilgin oramizda oilamizda kasallar bo'lsa shifo bergin qarzi borlar bo'lsa najot bergin ishi yurmayotganlar ishlariga barakot bergin farzand talablarga solih o'g'il soliha qiz farzandlarni o'zing ato qilib bergin safimizda mana yosh ulug'lar o'tirishibdi allohim bularni tanijonlarini sog' qilgin ko'p yillar safimizni shunaqangi ko'rki bo'lib duogo'y bo'lib nasihatgo'y bo'lib yurishlarni allohim o'zing nasib qilgin اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين rahmat sog' bo'linglar mag'izni gapirib gapirib ketaveraman